What's Destiny help pushing it out of the road? oh, you're good. He's good. You're good. O telefonu bir bırak telefonu. Bak aynana bak amına koyayım. Şu telefonu bir bırak. Why'd you get on my lane, man? Ah. Go okay. depending on what pace I'm rolling at, it might be a second God, put your phone down. हम पड़ेगा Sarhoştu fark edemedim. Nicola miles left.